Tangak hasil dan arpo kendai teliki constituency. Kibabun kia ya kam ching chop kumne. Ko bela shibu na epic subscribers baru ki baju sa tanan pun ki video sa kini channel storyteller lah, London. Kasngi ban tok sia. Ya katidau kalajang lani kasngi tebut. Keleng saudong ki constituency ki le shong shit halaki jongki jongki kertong halaki jong ki jong ki nong kersan ki yakam halaki jong ki jong Katkum kum ka kam jong ki babun haki liki arpu kendai te liki constituency ki long ni saya comments lada ka lani kalaj lani halaki jong ki jong ki jing yu lani halaki jong ki jong ki jing shan haram brai constituency ki ong baka klang ke npp hanong stoin ru ki ong Klein ke NPP. Mau Shenrut, HS PDP. Ham mau Thad Raishan, Kiong ke UDP. Ham Mai Rangru ke UDP. So Yong Ru, Kiong ba Klein ke UDP. Mau Plang, Kiong ke NPP. Meliam ke Kongres. Mau Kerwat, UDP. Randikor ru kiong klang ke UDP. Mausen Ram kiong berklang ke Kongres. West Shillong kiong klang ke UDP. South Shillong ke BJP. North Shillong ke VPP. East Shillong ke NPP. Maulai UDP. Pentorum Kra BJP. BJP. น้องทมายกัตเตียมซีน้องครมกวีพีพีมาเรงกนงเอ็นพีพีเชลายูดีพีเป็นอุรสลาเอ็นพีพีมาคันเราพีดีเอฟน้องปอยูดีพีมาฮัตีคอนเกรสอุมรอยทีเอ็มซีอุมสิง Kongres Sora Kongres Kata ihan yang gadai tangka sorbe Bat ngangit Paparo kiban pet je kini ke video Kini ya download hakite ki konstituensi paro Kumta Ngin ya komen halaki jongki jongki jingsem, Halaki jongki jongki jinglap Halaki jongki jong ki jingsngau La kata jing patai haneng gadai nekalite next If you like my channel, please tell to your friend. If you do not like, please tell me so that I can be the best storyteller, London.